дорогие друзья! И с вами Гариус... Гариус ТВ. И сегодня мы будем играть в Гарриус Мод. Да. И это наше открытие проекта, поэтому не обижайтесь, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк. Я буду выпускать больше серий э, с Гарриус Модом. Ну, эта серия будет заключаться о том, как построить воздушный шар. Но построить его достаточно легко, э, потому что... Ну, в общем, короче, мы будем строить э, этот шар из стандартных блоков городских. И кто хочет э, мод, ну, чтобы я делал обзор модов, пожалуйста, поставьте в этом видео 5 лайков, нет, 3 лайка. И на следующем видео я э, выпущу обзор модов. Да. Ну вот, в общем, сейчас я покажу свою, свою камеру. Да, вот. А, вы видите на своем экране, что я уже что-то делаю, да? И мы играем на каком-то острове, да. я, короче, группу и подставки очень... Я попал на какой-то остров. Ладно, не важно Сейчас не об этом. И заходим в списке объектов. Вам тоже туда рекомендую зайти. А, ну, если у вас... Вы можете ставить свои блоки, да. Ну, в общем, делаем сначала тройной. Что это было, я не понял. Сначала их нажимаем, потом палкой мыши укрепляем, точнее, да. И то же самое. Ну, лучше сделать вам тройной советую. Если хотите двойной, сделать тройной. Как-то без разницы. Это ваше дело. Но рекомендовано 14, ну да. Ой, тройной. Кстати, у меня есть еще один канал. Я его оставлю в описании. Я там снимаю Майнкрафт. Кто хочет, смотрите. Ну вот такого у вас должно получиться. А дальше внизу там ложим такой вот блок. Вот такой вот блок. его ставим и тоже впрягаем. Ну, дальше ставим, ну, то есть берем сварку, ставим на 0 и теперь укрепляем вот эти все блоки к этому. Ну и потом, ну в общем это я уже Ну вот, у вас должно так получиться. А теперь берем вот эту штуку и убираем с них сварку. Сначала советую вам сделать, э, ну, так блок. То есть вот да, блок. Укрепить его. Дальше взять веревку, э, присоединить вот этот блок и поставить вот этот. Ну вот, должно у нас так получиться. Да. И дальше можно строить шарами. Ну, вот, воздух средист, воздушный шаром. Так. Вот, и выбираем, какие шары вы хотите, я вот этот хочу. Да. Ну, ставим по всем сторонам по 4 шара. Вот, мы что-то построили уже. Э, ну, теперь можно будет... Э, вот еще по краям ставим по одному, да. На всякий случай. Да блин. Да блин. Вот. Это другое дело. Э. О. А, теперь берем эту штуку и ну, от всех штук открепляем, то есть вот ну, так вот просто делаем, и все. Ну и у вас так получилось, да. Но у меня получилось неровно, но надеюсь, у вас там получится. Вот он хочет перевернуться, потому что я веревку поставила неправильно, да. А, но ну, можно и убрать, то есть вот сейчас уже берем. Зайдем в этот шар. И так скажем, это какой-то аттракцион. Вы можете поиздеваться с друзьями. Э, да, поиздеваться над друзьями вы можете, да. Так, нажимаем вот этот камень и это. Все. Вот там есть кнопка Delete. На клавиатуре. Ну, в общем, вот такой у нас учился странный воздушный шар. Ну, это мое первое видео, поэтому не будьте строги. Пока рисунок, да, первое видео. Вы можете подписаться и поставить лайк в этом видео, потому что я сделал воздушный шар. И, ну, конечно, он получился не очень, но надеюсь, у вас получится не так коряво, как у меня. У меня просто кривые руки. Да. Э, и если вам это помогло, подпишитесь на канал, ставьте лайки. Ну, это было первое видео с воздушным шаром. Кто хочет каких-нибудь новых э, видео про Гаррис Мод, э, подписывайтесь, ставьте лайк. Ну, с вас три лайка и будет э, видео обзор модов по Гаррис Мод. То есть три мода будет, да. Ну, всем пока, с вами был Гарриус ТВ. Всем пока!